7 y ahora cambio, esa es la cosa. Cambio el peso es y cambio el peso de acá, aquí, aquí, peso. A, que, A, que, es el libro.